la gamme Doc eh ben, propose euh, une série de supports, généralement pour des petits formats, donc format A4 ou A3, qui leur permettent de communiquer de façon lumineuse sur ces espaces d'accueil restreints. Donc la gamme Doc, elle est constituée de plusieurs produits. Des produits d'entrée de gamme qui répondent aux besoins, c'est-à-dire disposer nos afficheurs sur euh, des comptoirs, des tables, très simplement, et puis des produits un peu plus évolués, notamment avec des solutions autonomes sur batterie. Tous les formats de cette gamme sont hybrides. Donc suivant euh, l'envie du client, il peut choisir de disposer son afficheur en portrait ou en paysage. On veut proposer une gamme connectée comme tous les produits vitrine média et aussi euh, dynamique avec, euh, avec l'innovation 2016, les Light and Play et donc nos afficheurs dynamiques.